السلام علیکم وعلیکم السلام زمان امبرین خان هوتی دی او زه فاونډر پریزیډنټ یم د وومن چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مردان ډیویژن او د 2018-19 سیټینګ پریزیډنټ هم یم مونږ د مردان په ستمانه د دی زلن ټي وي چې کوم دی د دی ملټي میډیا راتلو باندې دی تمګه هر کلی وایو د دې د کامیابی د پر دواګو یو او څنګه چې خیبر ټي وي د پښتون یو کلچر او دغه عکاسي کوي نو مونږ دا امید لرو چې زمين چې کوم دی ان شاء الله دی به هم د پښتنو یو خورخ دنیا ته خي چی پښتانه امن پسند دی زمونږ یو ثقافت دی مونږ یو پښتون او یو غیرتی قوم یو نو زما ته دا امیدونه دی انشاالله چی آل اوور د ورلډ دا به یو ښه اواز د مونږ د پښتنو لپاره اوچتوی او زمونږ د پښتون قوم لپاره د نوی جنریشن لپاره به یو ښه کار کوی.